السلام علیکم دوستای عزیز امید که جور و سیادمان سر حال باشین دوستای عزیز طبق برنامه ویدیو قبلی ما صحبت های ما سر ویزای رایگان و ویزای ارزان ای که ما گل و بازی و فریب اجنتا را نخوریم ما معرفی کردم که چه رقمی از کدام سایت اپلای کنیم و چه کار را انجام بدیم در ویدیو امروزی ما صحبت های ما سر کشور جورجیا است که اشخاصی که رزیدنس جی سی سی کانتری را دارم مثل اول توضیح بدم که جی سی چی هست خیلی ها مسیج میکنه که ما از ترکیه ما از ایران ما از فلان جای ما از افغانستان چیکار کنم ما خودم اجن نیستم فقط یک مشوره رایگان به خاطر هموطنا میدم جسیزه کانتری مثل کشور کویت بحرین عمان قطر امارات سعودی اینا شامل جسیسی میشه اشخاصی که ویزا یا رزیدنس کشور جسیسی را دارن میتونن به کشور جورجیا که واقع شده در اروپا که هم عکس در نقشه که با روسیا، آرمانیا ترکی و اینجا هم مرز می باشن اینجا نگاه کنید و یک کشور اروپایی به حساب میشه و خیلی هم از نگاه قشنگی و مقبولش خیلی پسند میکنم خب ای که ما چطور اپروال زیره بگیریم و چطور به یک کشور سفر کنیم حالا ما در ویدیو کلن توضیح میدم ما همچنان یکی از کشور ایران ترکیه خیلی کامنت و message میکنن اونم توضیح میدم که چی اینو شم جسی کانتری میشه آیا جورجیا اینا رو ویزا میده آیا میتونن برن یا نه اینم ما توضیح میدم خب در قسمت اول سر وبسایت رسمی کشور جورجیا میریم خب این لینک کشور page رسمی رو ما در قسمت description باز میمونم از اون طریق شما وارد از این که خیلی آسان مثلا جیو کانسل .gov.ga این لینک رسمی کشور جورجیاس که در قسمت description میمونه بعد وقتی که ما شما باز کردیم وارد این صفحه میشیم که از این قسمت ما اول معلوم میکنه که ما در ویزا نیاز داریم یا نه do, do I need visa خیلی ها کامنت میکنن که تو دروغ میگی در این رقم نیست من ده هزار دلار میدم نه ده هزار دلار هیچ کسا نده خودت رفته قابلیتت چک کن از اینجا دو آینو فشار میدیم منتظر میمانیم صفحه بعدی وارد از این صفحه میشیم که ما اول خود چک کنیم که ما آیا راستی ای که ما گفتم ویزا امارات داشته باشیم رفته میتونیم جورجیا یا نه این اول چک میکنیم خب ما اینجا در اول گفته که please select country that issues your travel document یعنی پاسپورت پاسپورت ما افغانیست ایرا کلیک کردم بعد next بعد اینجا ما سوال کرده که select select uh, select type of travel document your passport you need it to use for trip پاسپورت دیپلماتیک چی هست؟ ما همه ریگولار میگیرم اینه پاسپورت یادی نکست بعد اینجا از ما سوال میشه اینجا دوباره چیزایش گفته سیست که تو چقدر وقت میمونی شارت استه دیپلماتیک افیشل ویزیت ترانزیت ویزیت یا امیگریشن ما مثلا میگیرم شارت استه شارت استه مربوط 180 روز میشه To'rtinchi azma savol mishaki tu vize kudom kishvara dori. In cases you have you are holder of violet visa and residence permanent issued by on one of uh, the country uh, list below. ایناله خوب گوش کنین کسایی که در ایران ترکیه یا از افغانستان اینا مسیج میکنن افغانستان خیلی خو نشنالیتی خود ما شماست کسایی که ویزا و مقیم دیگه کشور است از کدام کشور ها میتونن که جرجیا فری برند. استرالیا استرالیا بحرین بلژیم بلژیم بریتیش بلغاریا کانادا این بچه چی آیسلند کراتا، چیو چیو چیو دنمارک استونیا فنلند فرانس جرمنی خب آیسلند هنگری اسرائیل ایتلی ژاپن کویت لیتوانیا نیوزیلند نیدرلند پرتغال پولند سعودی سویزرلند خب اینا را دیدیم که در قسمت ایران ترکیه نبود سیس این ترکس ان کسیکو آیسلند که مربوطه برتن های نیدرلند میشن خب ما سر یونایتد عرب کلک میکنیم چون Presidency United Arab আছেন আমরা কাম সৌদি কুয়েট বাহরাইন আমন যে সময় দিন পুরো টেলিকমিউনিকেশন বাদ ইন যে সময় mega visa not required citizen of Islamic Republic of Afghanistan a stateless person permanently residing that the, uh, this country who are holder of valid visa or on residence permanent permanently by the ordinance of the government of Georgia. Yeni kasviki rezidense amikshvaroratoria modatia 183 vituni visa in on arrival visa metaversion Nioznis. Nioznis ke visa vegre. Инжесек бозам манашон бадам ке сабона гентром ге. And country country of citizen Afghanistan. Okay. پاسپورتم رگولر شارت استی رزیدنس امارات نانید ویزا ایشود قانونی درست است وی که ما برای چی دکومن نیاز داریم که آماده کنیم اینجا من نشان بدم travel document پاسپورت یکی document providing پرپوس آف travel یک پرپوس travel که مثلا تو جا بخاطر چی میری بزنس تجارت یا دیدن فامیل یا چی و بعد پروف و اکامندیشن که او را همچنان ای پروف اکامندیشن را باید از کجا بگیریم مثلا من ایک سایت معرفی میکنم به نام Airbnb که از هر جای از, از هر گوشه دنیا تو میتونی ده قسمت خانه هتل ای چیزا بوک کنی و نمو پیپرش اونجا نشان میدی مثلا چه خدا یک نفر میگیریم و لوکشن خودم باش از کجا می که چقدر مصرف میشه ما این مربوط امارات متحده عربی میشه باید از اینجا کشور جرجار انتخاب کنیم نه خب انگلش انگلش ای الان Airbnb از در کل دنیاست یک اگست خوب از طریق اینمی یعنی سایت Airbnb چون یه ما وقت هم کم است وارد Airbnb امارات شدیم کلان در امارات نشان میده چون در هم است یعنی می رقم Airbnb جورجیا رو من لینک اگر خواستن من میمانم از این طریق شما هتل بوکینگ میکنین خانه ویلا هرچی بوکینگ کردین در این قسمت ویزا چی شد اونجا در میدان هوایی نشان میدن با او دیگه و دیگه travel health insurance travel health insurance اما یک سایت برتون با معرفی میگیرم ایست به نام آی گلاول آی گلاول هلت انشورنس که این ما چی رقم health insurance خدا میگیریم وارد از سایت میشیم درست است لینک شما میمانم show plans میزنیم پلانتا میگی که تو چقدر وقت و کجا میری و قیمت انشورنس هم براتون نشان میدم y varias paquilloy as holiday house و offer us مثلا اینجا یک پکیج انتخاب میکنه ارزان باشه این پکیج 20 دلاری 24 دلاری 57 دلاری هر کدومش یک ما وقت داره ایرا اینجا location هم انتخاب کنیم اینجا ما براتون نشان بدم بچون قبلا انتخاب کرده بودم جورجیا درست است؟ کشور جورجیا کشور جورجیا است اون می پکیج اولی ما 24 دلار اینمی بالکل درست است بعد health insurance ما تکمیل میشه بعد گزینه پایینی ما مربوط میشه به پول ما که پول اونجا account بانکی هم نیاز نیست statement بانکی هم نیاز نیست اونم پول در همه را که تو دلار چند میکنی دلار باشه بهتر است از یورو چیزا دلار چند میکنی رسید اون رو چنج تا میگیری و دیگه cash پول تا مثلا یک ماه اونجا میمونی یک ماه تزر و ساعت میکنی سه هزار دلار تقریبا کشید باشم دیگه on arrival تو رو ویزا تپا میکنه بسم الله اکبر همونجا تا میدانوی جورجیا ایشود booking هتل خانه هم travel insurance شد و یم گرفتن ویزا که چه شرایط داشت و باقی من تکیت تیاره تکیت تیاره را ما دو طرفه چک کردیم که این یعنی فلای دوبای کلگیتان میبینه فلای دوبای تمپرچر دت شمس ده وان اکتوبر و ریترنش هم که از وینزده 12 اکتبر در چند 1208 درهم یعنی کلی فکر کو 1208 درهم رفت و برگشت تکیت یک ما خانه هم فکر که 1200 درهم یا 1500 درهم تریول انشورنس 24 دلار خلاص این همی مصرفت میشه و وقتی اگر ما خواستی که از باردر بگذری بری تو از دولت جرجاز امیگریشن border pas میگیری و میری طرف دیگه کشورهای شنجن کانتری ویوی که دیگه کشورها به خاطر سفر تو میتونی در امو email address که در ویدیو قبلی من نشانتان دادم تو میتونی از باردر بگذاری دیگه امید که از ویدیو ما خوشتان آمده باشه ما پیشنهاد میکنیم که ویدیو قبلی ما را همچنان ببینید channel ما را همچنان subscribe کنید دوستای عزیز یعنی این نظریات شما سوالات شما سبب انرژی و ساختن ویدیو های بیشتر میشه که ما بتونیم همه بعضی دوستای خود یک نظر و مشوره رایگان بدیم خیلی ها هستن که در دام ها مفتن که بخاطر 150 دلار ویزش مصرف نداره 20000 دلار مصرف میکنن همین کسایی هست که بخاطر یک ویزه یو اس ده دلار حاضر است بده اما مصرفش چقدر است که تو حتی یک نفره که کمیشن هم بیدی لپوجه پشن بگیری دو درهم نمیشه اما او ده دلار حاضر است امیال هر کس هر اشخاصی که حاضر آمده است در دو هزار درهم ما در زمانت ویزه یو برش میگیرم خیلی آسان خیلی راحت فقط بینک استیتمنت زبان انگلیسیش خوبش باشه که در کنسولگری در سفارت امریکا اینترویو داده بتانم خلاص خوش موفق باشین یه channel یوتیوب ما رو subscribe موفق باشین